Helen Schuckman was the scribe of A Course in Miracles. Helen Schuckman fue la escriba del curso de milagros. And her partner was Dr. William Thetford. Su acompañante fue el doctor William Thetford. And William, uh, he, he could not remember long prayers. William no era capaz de recordar oraciones largas. But Pero necesitaba una oración para entrenar su mente. Así que Jesús le dio una oración muy corta. Para que pudiera recordar. Whenever he was uh, tempted. Cuando estuviera bajo la tentación. Or, felt uh, confused. O cuando estuviera confuso. Y La oración dice así. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. That was it. Eso era todo. It's a, it's a, it's a prayer of opening es una oración de apertura to be guided. a ser guiado. Here I am, Aquí estoy, Señor. Yeah. So it doesn't matter the length of the prayer. Así que no importa el tamaño de la oración. And the words aren't even important. Y las palabras son importantes. It's something you feel comfortable es algo con lo que tú te sientas cómodo. To remind yourself para recordarte a ti mismo que no estás a cargo, pero que hay una presencia dentro de ti que quiere amarte y guiarte. y que practicando con esto, Cada vez será más fácil. Al principio estaba preocupado what kind of life is this? ¿Qué tipo de vida es esta? With no goals and ambitions. Sin metas, sin ambiciones. Uh, I can't even imagine Ni siquiera me puedo imaginar how my life will go. cómo será mi vida. But it has gone very wonderful. Ha sido maravillosa. Just listening and following. Simplemente escuchando y siguiendo la guía. I don't worry about the future. Ya yo no me preocupo por el futuro. And I don't have any regrets about the past. Y no tengo ningún resentimiento acerca del pasado. I'm just very content in this moment. En este momento me siento muy contento. And fearless. Y sin miedo. It doesn't matter where I'm guided to go. No importa dónde me, me sienta guiado a ir. People have said, what if you're in an airplane? ¿Qué tal si estás en un avión? Flying over the ocean. volando por encima del océano. And suddenly the plane goes another direction. Y de repente el avión toma otra dirección. Down. Hacia abajo, por ejemplo. Uh, how are you going to spend your time, David? ¿Cómo vas a pasar tu tiempo? I said, fiesta. <laughs> Pensando en fiesta. Fiesta all the way. Hasta el final. I have no regrets. Yo no tengo resentimiento. If my life in this form si mi vida en esta forma ended at this moment, se terminara en este momento, for whatever reason, por la razón que sea, I would say, hmm, bravo. Yo diría bravo. Uh, well done. Bien hecho. Uh, no regrets. Sin resentimientos. Nothing left undone. Nada, no he dejado nada sin atender. I was in Australia last year. El año pasado estuve en Australia. And a young man was having breakfast with me. And he said, David, you have a, you have a mission. David, tienes una misión. Uh, you have a mission on this earth. Tienes una misión en la tierra. And I said, mm, doesn't even feel like that anymore. No creo, ya yo ni siquiera me siento así. It's all complete. Ya todo ha sido completado. Mission is la over. misión ha terminado. Uh, zero, zilch, nada. Cero, nada. No queda nada. yeah. And that's the feeling that you have. Y ese es el sentimiento que tienes. When you forgive. Cuando perdonas. It feels like it's, Se siente como it's si so complete. Ya está todo tan that completo. You can take a bow. Que puedes simplemente bendecir. Like uh, the Truman Show. Como en el caso del show de Truman. Good afternoon, good evening. Buenos días, buenas noches, buenas de hoy. So it's, that's where the peace comes from. La paz viene de ahí. Uh, I no longer have the motivation. Ya yo no tengo la motivación. Of should. De debería. Or up to. O debería hacerlo. Or must. O hazlo. Uh, because those. Porque esas palabras. Felt like I was forced to do something. Parecía que me forzaban a hacer algo. I don't feel forced anymore. Ya yo no me siento que deba hacer nada. I don't feel like there's anything. No me siento que haya nada. That I have to do. Que deba hacer. I feel no fear no tengo miedo of future consequences. de consecuencias futuras.